आप सभी को घुंघरू के बारे में बताऊंगी घुंघरू घुंघरू भारतीय नृत्य की मौलिक विशेषता है विश्व के अन्य किसी भी देश की किसी भी नृत्य शैली में इनका प्रयोग नहीं दिखाई देता है तो जब भी हम कथक नृत्य का अभ्यास करेंगे तो घुंघरू जरूर बांधेंगे हमें घुंघरू को ठीक तरीके से बांधना चाहिए ताकि हमें चोट न लगे और वह सुंदरता से दिखे शुरुआत हम 25-25 घुंघरों से ही करेंगे आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे बांधना है सबसे पहले हम घुंघरू को प्रणाम करेंगे फिर हम लेंगे नी कैप्स और इसे पैरों में पहनेंगे आप नी कैप्स की जगह है की घर के बनाए नी कैप्स और बाहर के नी कैप्स भी ले सकते हैं अब हम नी कैप को ऊपर करके लेगिंग को अच्छे से नीचे कर देंगे और फिर उसके ऊपर नी कैप को भी नीचे यहाँ तक लाना है ताकि जब हम घुंघरू लगे पैर पे तो नी कैप्स आ जाए हमारे पैरों पे चोट ना लगे अब हम घुंघरू को खोलेंगे घुंघरू की डोर इतनी लंबी होनी चाहिए अब हम इतना डोर लेके और उसको पैरों में पैर के अंगूठे में रोल करेंगे और फिर घुघू को हम पेज पे जो हमने नीकेप्स करे वहाँ रोल करना स्टार्ट करेंगे फिर जो हम फर्स्ट राउंड घुंघरू का फर्स्ट राउंड लगाते घुंघरू का जो मुंह है सारे घुंघरू का मुंह हम नीचे करेंगे फिर तो उसके बाद सेकेंड राउंड है वो इस ये जो डोर है उसके टच टिप के टच लेंगे सेकेंड राउंड भी और फिर उनके घुंघरू के मुंह को नीचे करेंगे ऐसे ही हम सारे राउंड्स में करेंगे सारे घुंघरू के जिस पे घुंघरू बंधे हैं लगे हुए हैं वो ख़त्म हो जाए तो ये जो डोर है इसको हम टाइटली पकड़ेंगे और ये जो हमने अंगूठे पे रोल की थी डोर उसको निकालेंगे और घुंगू के बीच में से रास्ता बनाते हुए इसे ऊपर लाएंगे नीचे राउंड नहीं लगाना है जहाँ से हमने अंगूठे में रोल किया था उसी जगह से ऊपर लाएंगे अब ये जो दोनों डोर है उनको हम पीछे की साइड लेके और एक गार्ड बांध लेंगे उनको नीचे कर लेंगे उनके मुंह अगर ऊपर हो तो और फिर पीछे गार्ड बांध देंगे हमेशा हमें दो गार्ड बांधना जरूरी है वरना घुंघरू खुल जाएंगे तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे घुंगरू कितनी सुंदरता से बन गए हैं और हाँ घुंघरू हमें इतने टाइट बांधने चाहिए कि ये खुले भी ना और हमारे पैरों पर चोट भी ना लगे तो दोस्तों घुंगरू बांधने के बाद हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक तो घुंघरू बांधने के बाद हमें वॉशरूम नहीं जाना चाहिए और दूसरा घुंगरू बांधने के बाद हमें जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए ये गुरु के प्रति हमारा आदर होता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे अगली वीडियो में नई चीजों के साथ धन्यवाद